嗯，大家好，我是陈老师，欢迎大家今天参与我们的直播。哎，我今天好像看起来头有点大，很 <coughs> 好，感谢大家哈。那这个老师身体已经好很多了，现在只剩一点小咳嗽，好，很抱歉了，这一段时间了，让大家的那个观赏品质不是很好。 啊，差不多快好了，就是还有点咳嗽啊，其他都没有什么问题的啊。非常各位，感谢各位啊，就是一直给老师建议一些偏方啊，或是介绍好医师。那现在已经差不多， <coughs> 差不多都好了，差不多都好了，差不多了，没有完全哦，可能还需要一点时间。那但是比以前好很多啊，非常感谢各位。那老师这边预告一下哈，下个礼拜我们直播的时候，老师会公布我们在岁次癸卯年二零二三年唯一的一场补财库法会的简章。 那这次检查就会就是在下礼拜才会公布哈，因为我们举办的时间呢是六月中，所以是说呢就不用那么早公布了，我们下一周再公布，好吗？还有就是说啊，老师的老师的那个在说明栏位啊，就有个那个官方 line，还有我们的微信公众号，请各位务必加一下。那这边也有这个，好像下面好像有那个微信，老师老师个人的微信了。那还有我们那个官方 line 的 ID，然后非常建议各位啊，跟老师建立起联系。 老师平常也没有什么发广告了，也没有什么特别推波事项，就是大家留了一个缘分啊，也不知道什么时候会发生什么事情，所以是说呢，还是希望各位啊加一下老师的公众号，还有老师的 Line。公众号有好处嘛，毕竟它还是有 ChatGPT 的那个自动问答系统，对不对？ <coughs> 这个还是有好处的，好吗？好，那我们今天我们就不去太多其他事情了，我们直接开始哈。 那么这一周啊，我们看到了美国银行又开始倒闭。好，那而这个我们基本上在三月份的时候啊，就开始针对这个问题，我们做了比较广泛的讨论。而现在各路世界上的专家，他大致上大家也都是认为，美国银行业的危机啊，并不是正要结束收尾，而是可能刚刚才准备要开始。 而我们可以看到啊，这些银行大多并没有像瑞如瑞士信贷一样做了很多不好的投资。相反的，这几百家大概一百六十八家吧，一六八对不对？啊，被认为是相对危险、有倒闭风险的美国中小型银行啊，基本上他们都没犯什么大错。这个我上周有讲到，他们的经营啊也都是稳健，包含了现在在风口浪尖上的美国西太平洋银行，基本上可以说是正常又稳健经营的中小型的地区性银行。 那么为什么还有这么多银行会出问题呢？啊，答案大概只有三个。第一个当然就是美国百姓对于地区的银行不信任，毕竟系股银行它在一开始倒闭的时候就发生了无法提领的问题，导致许多新创公司啊，它明明银行里面满满的都是现金，但是它却没办法发出薪水，或是它缴房租，或是支付日常运作所需要的费用。 所以百姓不断的提理，那在这些中小的中小型的银行，那么银行的是里面里面的的一些存银啊，也就是他们的那个资金啊， <coughs> 自然就会比较不够，所以说周转一定会出现问题。第二个就是利率太高，让贷款业务很容易出现坏账，现金又被领走，贷款又没准时收回来，那就回到我们上周所谈到的。银行手上即使有物业抵押，但是没有卖掉变现之前，那这些都是账上的富贵，都是一些浮云。 第三个啊，最重要就是这一周啊，我们很明显的发现到有金融狙击在动，在操作。也就是说啊，很多我们认为它是很危险的银行，它是刻意在股市上是被做空的，让它的股价大跌。这些操盘手啊，在做空，然后赚的盆满钵满之后啊，然后他再逢低买进，再把这些银行股给它拉回来。也就是说啊，这些金融狙击者他们在发美国的国难财。 当他们空头跟多头都两手可以赚，这个利润呢，就就是怎么样，就不是说你赚几成的，而是看你赚几倍来去做计算的。这也是我们这几天呢， <coughs> 在美股上看到不断上演的戏码。如果有各位有注意到美股的涨跌啊，就看到这个其实不怎么意外。而在这种情形之下，美国非农就业人口，也就是我们常常在各大节目中所听到的这个非农数据啊，这个部分就是看起来比较显示良好。 而且它不但是就业率高，薪资也是节节的上升。所以美国啊，站在庶民经济的数据来看啊，现在薪资成长是比前年也是二零二一年这个基准啊，它高上了百分之四左右的薪资涨幅。那么这一切的数据啊，对对于民百姓的民生部分呢，大多看起来都是乐观的。那为什么大部分的财经学者都还是认为美国不断提升面临衰退的可能？ 性跟它的概率问题呢？这个我们很简单看一件事情，通膨率啊，它还是高过了薪资成长率。例如三月份美国的通膨数据啊，它就已经回落到了百分之五啊，的确是有降下来了，通膨的确有缓和了。但是我们刚刚有说到，薪资成长是多少？你通膨百分之五，但是你薪资成长只有百分之四，所以严格来说啊，薪资的数字账面的存折里面所发下来的银行账户所看到的，我们的薪资的确是成长，但是成长之后，实际上。 劳工真实的可支配现金确实是没有增加的，反而略微减少之外，美国的利率仍然还在调升。如果我们前几周预测中认为啊，调高的利率啊，它是不可能一下子就把它调降，不然你调高干什么呢？对不对？而美国联准会啊，也印证了我们在直播中的预测，今年联准会啊，没有打算调降利率。那么这样就好了，利率它大于通膨。 然后呢，通膨大于薪资成长率，那会发生什么事情呢？那就是百姓手中的现金它是变多的，但是物价却增长的比薪资快。之外，信用卡跟房屋贷款等利率也是水涨船高。那么，除非你这个家庭是没有任何的贷款、没有任何的债务，哪怕你有任何一种贷款，无论是车贷、房贷还是信用贷款，那么就产生了大环境跟大资本家用开了加速的外挂。 把他们以外，这些大资本家以外的人的所有钱跟资产都收到他们的手上。为什么是收到他们手上呢？因为我们在三月份的直播里面就有提到，中小型银行的存户啊，会把钱转到大银行里面。那么面临危机的中小银行，如果你发现我自己不行了吧，与其说我要倒闭，不然不然就是说我干脆跟我把银行卖掉，对不对？大家还能够落了一个好名声。 但是如果你要跟大银行合并，那也就是那些中小银行手中握有的这些原本有的贷款业务，当然会一并由接手的银行、合并的银大银行它去承接。也就是说，大银行又用相对低价的方式取得了这些中小型银行他们的客户，而且他们的资产之外，这些大型银行基本上也是利用这些来转移大量存户的钱，然后再去买这些中小型银行。 甚至是直接去接手啊，或是直接在股市里面去捡便宜，用很低的价格取得这些中小型银行的股权，甚至还可能运作之后，连经营权都可以直接从股市中给取得，根本就不需要开什么的特别的会议了。讲了这么一大串，是不是听起来很复杂？哦，老师把它简单一点来说，也就是说，顶级的大银行家他正在利用的是什么？利用他新客户的钱，这些新客户的钱是谁的钱？ 就是中小型银行那些存户把自己钱提领出来，移到那些大型的银行里面去，那这些钱是不是就是他们的手上的银弹？那他这些大型银行在用这个客户的钱，空手套白狼，直接去套取了各种资产的债权啊，或是一些小中小型的银行的经营权，几乎可以是说是顶级的银行家跟资本家他们的欢乐零元购，因为这些钱。 他不用额外去争取到这些手上的银贷或者筹码，他直接有人在把钱全部送给他，这样各位懂懂老师的意思吗？那么这个时候的高利率啊，也就有了高贷款利率、车贷利率，那钱当然也是赚的嘎嘎响。为什么？因为他们取得成本低，但是呢利率调高了。本来客户他可能一个月要付一千一千块美金的贷款的偿还，但是呢这个月开始他可能变成一千零五十块。 那是不是他就增加了百分，呃，就是增加五十块的收入呢？那这个对于大资本来家来讲，高利率对他们来讲就不是压力，因为他们手上的筹码是够高够多的，甚至他们有一些就已经是怎么样，已经是可以左右美国金融的大一、大资本家了。所以说，那就会有源源不断的小客户哦聚合在一起来，对不对？汇集在一起变成一个超大的资本，然后把钱送给他们，然后他们再去买更多的资产跟炒作的空间。 基本上，这些大资本家就是对他们来讲，这是千载难逢的一个好时机，因为他们只要睡一觉起来，门外一打开门，就有一大堆的捧着现金要存到你银行账户里面。这里面不包不不也不乏一些，比如说原本就是高资产的人，好在地区的土豪土土土财主之类的，他也要把钱从地区银行拿出来去存到这些大银行里面去。那么在这种状况之下，美国社会上的贫富差距的问题也就会越来越大。 为什么呢？因为钱会变得过于集中在少数的大银行家手上之外，联准会打通膨，必然是要让经济衰退，让失业率增加。这个相信各位有去注意联准会的说法， <coughs> 就会知道老师讲的没有问题。美国现在的联准会的态度就是，我要让通膨降低，我要让失业率增加，让景气变得不好，就是可以打击这个过热的一个经济状况。 那么这个这样状况等于说，我失去收入，以及我因为通膨导致我收入不够的入不敷出的的百姓啊，手中的资产又回到我们刚刚讲，就是说我既然无法支付这些贷款，所以说我就只能被法拍啊，就被银行收回去。然后呢，其他人再用极低的价格去标售、标得你这个低价的不动产。于是乎，有钱的人他现在又不断的张开他的双手去拥抱更多的资产，那贫穷的人呢？ 他失去了，不但失去了工作，他还失去了房子，失去了车子，他又变成那个美丽的风景线之一，他就只能去零元购啊，或者是说他只能当 homeless，就只能当流浪汉。啊，有一流浪汉不是就一个人，一家都变流浪汉了，都是有，那就很容易在美国的社会中这几年会快速的浮现，这个是隐藏性的一个社会问题。当然，这个整个经整个经济几个指数里面还是不能讲到，但是它是一个必然的一个状态。 那到这个时候啊，大批的百姓啊，他就变得怎么样？他就变得更穷了，对不对？变得更穷了，那变得更穷呢，代表说 <coughs> 购买力就会下降了，通膨也会减缓了。但问题是，每当美国已经陷入到这种经济紧缩，然后景比较不景气的状况之后，美国就没有足够的购买力啊，那就是怎么样？代表。 是说其他国家跟美国人做生意啊，把东西卖到美国，那就没有那么好生意了。为什么？因为美国的百姓的购买力已经下降了，那这个生意就变得不大好做。而且因为均贫的状况啊，就是大部分的百姓开始会落入了资产减损或者是被掏空的一个状态，那这个影响会很深。之外，其他国家，也就是说啊，那既然美国现在不景气，他们的现在直到面临到一些经济的危机。 购买力变弱了，那我是不是我们自己的国家哦？储备美元的数量，依据美国他们的购买力的下降，或是贸易的难度啊，甚至是美元的武器化的一些斟酌考量，那是不是也会降低对美元的储备外？更重要是美债的购买，当然也会更加的谨慎。比如说，我们看到好这两天那个美国总统跟众议院议长老麦卡锡他们谈崩了，也就是说这这个没办法谈啊！你你你提的我不同意。 那我要的你也你也不同意，他这个是谈崩了。现在都已经六月五月七号了，是不是？你看了已经不到三十天了，那个美债可能就要违约啊，这个状况就可能会出现。所以啊，美元的价值啊就会出现问题，那这个时候美元就容易走贬啊，美元的贬值就可能可能会发生。那也是一个对美国的优势，为什么贬值为什么对美国的优势呢？因为美元走贬代表美国又可以利用汇率啊。 来割盟友跟美国进行的贸易商业韭菜，这个我们在那个新冠疫情状况之下，之前好像台湾最低好像达到二十七块半啊，兑一美元，然后那个时候就变成美元，它变没有没有那么高的优势。而这个套路啊，美国也用了很多次，包含无无论是新冠的那个几年，或者是说在之前的 SARS 或是在雷曼风暴都有这个状况。所以说啊，大家其实也被割了很多次韭菜，所以这也是为什么欧洲几个实力。 比较低，但是脾气很大的小国之外，就连法国都都愿意与中国贸易的时候呢，采取了本币交易，记得吗？我们三个礼拜前的直播就有谈到，法国跟中国签订了很多贸易合约跟大笔的订单，那么采取是用人民币来结算啊，这个是我们看到马克宏他在回回法国之前跟中国签订的合约。那为什么老师还是说这些政府与金融的精英啊，他们是比老师聪明一千倍的，这人中之龙的存在。 所以他们也知道，美国现在状况很不好的情形之下，自己这颗韭菜，那就要想办法怎么样呢？想办法买份保单，也就是呢，跟中国或是非美国体系的国家贸易的时候，要尽力的避开美元，那么就不不使用美元结算，彼此就不用换成美元再去交易，那么美国这个汇率的镰刀就不容易挥到自己的脑袋上，这样各位懂老师的意思吗？ 如果现在美国的美债一些问题变得比较很大的、很大的一些增值，或者是一些疑虑的时候，甚至美国的经济有一些银行业的然后金融风暴的可能会产生。那么这个时候，你储备美元已经储备，你也不可能是说啊，因为你这些事情之后，然后呢，我把你这个世界占有百分之四十几的这个美元贸易额度我都不要了，是不是？可能吗？不可能，对不对？美元也是钱啊，它不可能把它把它都清空，这是绝对不可能的事情。而且你也不能这样子得罪美国。 但是呢，我储备美元归储备美元，但是我去做一些重大贸易的时候，我采取跟对方国约定，哦，各自各自的本币交易，不是我用你的钱币交易，或是你用我的钱币交易，那我们库藏这些货币的时候，就可以避开我把钱换成美元，然后美元有汇率的状况，比如说它走贬，那我是不是付出更多的钱去换出了美元？所以说本币交易就变成开始是一个风尚啊，但是说。 还是老师还是讲一句啊，这个不可能是说人民币就变成国际货币，这不是中华人民共和国他们的国策哦，这个是很明显的事情。因为你成为世界货币代表，你要把你自己全部脱光光的哦，怎么样来跟你跟大家讲，就是说，哎，起来，起来，起来，我只要我身上多摸摸，西摸摸，哦，这是不可能的。 <coughs> 中华人民共和国他们的人民币肯定是牢牢握在自己手上，因为只有货币它握在自己的手上。 可以受到自己管制，那他们国家的元气才不会轻易的被大家抛来抛去，或是作为其他的一些炒作的一些工具。好，这个是一个很重要的状况。所以无论如何，好，这样至少在这个可能二十年之内啊，中中华人民共和国他们的人民币啊，基本上是不会让自己变成了这个那个什么国际通用货币。哈，这个是基本上概率是极低的，绝对不可能是中人民币去取代美元，这个不会成为中华人民共和国他们所想要的结果。 这个是极大的一些压力啊，他们一定是要把自己的所有的钱币保住。就像你这个这个货币是你国家的一个基本的国力单位，当你要变成国际货币，你就变变成必须离岸的人民币要变很多。那么这个时候你就变你的国力就变得稀释，单位就变得很多。那么你对你百姓来讲就不一定是件好事。所以很多时候啊，其实在很多一些节目上面啊，有些名嘴他们会觉得说。 啊！中国要开始怎么样干掉美国什么的？这个这个其实并不是中国的本意，中国也不会想去干掉美国。我不是说替中国去做做美化或者洗地，不是这个意思。我们在看世界局势的时候，要知道国际局势，每一个国家他们都是很自私的。我只要我自己好啊，但能对你好的事情，我跟你彼此之间有利益，所以说我们可以谈这件事情。各位懂老师的意思吗？所以说这个这个中国要去取代美国的野心，老师可以。 应该可以，个人的觉得啦，所以说这个事情应该是不会成功的，也不会叫他去做，也当然他也不会去取代所谓的人民币这个东西啊，当然也是不会的。所以说我们回到了一个原点好、回到回到我们主题啊，如果美国没有办法用汇率薅到足够的羊毛，钱又被集中在大资本家跟大银行家的手上，政府除了自诩自己是天朝哦，那美国政府可以说啊，穷的是一路响叮当。这个美国政府现在真的很像过去的大清朝。 就是我是天下最伟大的国家哦，你们是万邦来朝，朕给你的是赏赐，朕不给你的是怎么样呢？是视之以威，对不对？我恩威并行。所以说啊，人有了权力之后都会腐败，那原因就是在这里。其实蛮有趣的，世界各国都是这样。过去是英国，英国是以子气死，后来是美国，美国也以子气死。在那两个国家之前，那中国大清朝可是以子气死，都是这样子的状况。 而美国竟然变成是说他们的政府一一路想一路穷的响叮当的状况，那么他们就没有让国家的进步有这个动能之外，面临到的可能就是被超越的综合国力，也就是会选择激发的百姓的民族意识，然后来转移他们自己本身国家的竞争力弱化的一个问题，然后变成是说他们开始凝聚了这个这个什么大刀砍鬼子一样的对外的仇视，于是乎抗中抗中抗朝鲜抗伊朗。 就是他们的一些很好的一个选择，就像我们台湾国家内部有问题，那就是阿公阿海，就是中共害的，对不对？这是万恶的共产党所害的。大清朝可以不发出颐和园的工匠工钱，但是不能不被不不不对那个八国来宣战，也不能不打甲午之战。为什么不？为什么？这个是我们的政治需要，这是怎么样？我们天朝的脸面。 而这种煽动性质的一个手段呢，无论是民主党的拜登，或是共和党的川普，都深谙此道。各位要明白， <coughs> 拜登老先生年轻的时候啊，他不是像现在好像很很慈祥老先生，他从过去就是一个很激进的种族主义者。他做人做事通常是不给对方留一线的，是一个很强势的一个参议员。当年呢，他拜登老先生呢，可是站在黑人他是不能够跟白人学进到白人学校的立场。 好，听懂我意思吗？就是黑白人你的学校是要分开的。他是一个很很种族主义的人，而当时突破这个拜登防线啊，拜登这一派的人防线，然后其中一个进入白人学校念书的一个黑人女孩，现在离拜登很近。各位，你知道是谁吗？为什么？因为当时是政治需要，而现在拜登换了一个脚步，他也是一个政治需要。所以老师还是说，我们看很多事情的时候，啊，不能只相信我们所看到的。 同时也要怀疑我们所看到、听到跟我们所拿到的东西，很多时候啊，就可以让我们自己，无论是个人啊，或者是职场，或者是商场，或者是一个人生的状态，和我们看着看到很多很多形式上的变化，那么我们就可以当我们怎么样自己生命上的变色龙，随着个这个局势的变化，而我们也可以变一我们的立场，比如说什么呢？比如说在过去啊。 手机在补片的时候，哎，可能大家不是很愿意的，不是每一个都愿意说我手上拿手机。为什么？老师以前很年轻的时候啊，就看到一个当时对我来说是一个老前辈哦，可能就五六十五十几岁、五六十岁的人，他说那他怎么总问他手机号码啊，跟他联系？他说他不用手机的，为什么？因为他说不要让别人太容易找到你，这样你就没有价值。让别人找不到你的时候，他就会很尊重你，或者是给你一什么样的？ 什么样的一些，比如说你不好找啊，是一个很重要的人之类的，当时是有这样的问题。然后过了过了一二十年之后呢，就开始有人说啊，我只有那个傻瓜手机，我不要用智慧型手机。为什么？手机对我来说，它就是打电话跟传简讯。你用那些那些什么手机，什么游戏啊，什么什么叮咚叮咚赖的那些都是邪道啊！我们用好手机的功能，有事你打给我都接得到嘛？那为什么一定要用？ 智慧型手机呢，看起来那么大一个，特别拿的不方便。你看我小小一只，还可以挂在腰间，看多帅，啊，是不是？所以说啊，这个时代一直在变。到现在有人觉得是说 A I 绘图是一个怎么样？是一个是一个伪造的东西啊，是一个模拟的东西，并不是一个未来的趋势。有人说 Chat GPT 这种东西啊，图个乐可以，但是实际上此时此刻，你很多工作上面，甚至你的小孩学习上面，你都可以很轻易的利用这些工具，让他们获得一日千里的进步。 这个是一个很容易的事情。 <coughs> 举个例子来说啊，我们 chat GPT 或是一些 AI 的工具。我今天在学，我今天我们以前在念书的时候啊，看到一些习题不懂，你只能问老师。问题是我看到这个不懂的时候，已经晚上九点半了，老师在哪里？他那时候手机，那时候连手机都没有，是不是？早上找老师，老师也不屌你，对不对？ 那你怎么办呢？现在很简单，你遇到不会的，你可能手机拿起来，然后把那个算式输进去，他就告诉你结果。你个单词看不懂，你那个应用方法看不懂，你也不用查字典了，把那单词输入进去，他直接告诉你这个结果是什么，他可以解释得很清楚给你。所以当你工具很多的时候，你就发现是说，其实对你的现在人生上面，它你的帮助是很大。只要你有想法，那这些工具都可以提供你一些办法。那重点是你会不会用这些办法去做呢？各位你觉得呢？好，那我们看各位什么问题哈？ 还有个什么问题哈？哦，现在什么叫我插入广告？阿就怎么样？哎，不，没有没有，我刚手手机按了一下。好，哎，有看到广告了，你就就就把它略过哈，没关系哈。好，来感谢感谢秋鸭蟹，感谢感谢秋鸭蟹，谢谢哈，感谢林冠赞助，谢谢，感谢 David 啊，感谢 David。呃，ID 啊是什么壁纸啊？好，感谢感谢。哦，看一下数字很大，好，非常感谢啊，非常感谢您的赞助哈。ID 啊是什么壁纸啊？ <laughs> 知道来跟老师讲一下好吗？哦，非常感谢，非常感谢赞助啊。 大家晚上好，呃，请教一下，水洗金额多少会对会或多或少会影响补财富的力量吗？不会呢，啊，不会。但是这我在考虑了，今年是不是用定额了哈，还不是不是用定额？我们固定一个金额，你不用怕少，也不用怕多，我们固定金额。哦，在考虑这件事情啊，这是哎是蛮蛮在纠结这件事情，好吧？但是多少其实不会影响到，不行，不会不会影响到老师为各位办事的东西，哦，这个是不会的。咳咳 世上没有所谓的割韭菜，所谓韭菜只是帝国用以前的生意管理当下的利益，这也是不对的。我就是这割韭菜是一个笑话嘛？为什么叫割韭菜呢？跟以前有一句这个古那个诗词里面有个叫什么“夜已卷春酒”，为什么在春天的夜的下雨夜里面呢？有朋友自远方来，所以说我们在晚上去田园割了一个韭菜回来下酒，炒一炒下酒吃。那为什么割韭菜呢？因为韭菜这个东西生命力很旺盛，所以你剪掉它的这这一杂之后呢，那你可能。 过两周它又全部涨回来，好，所以说它意思就是， <laughs> 你割了它又涨，涨了又割，你只能任人宰割的意思了，好吗？哦，只要工作人都是韭菜，不给你机会工作吗？真的有那么简单？不就就不会有工，就不会有国家完蛋？其实没有这么没有这么简单的事情啊，这其实这其实它是很多很多的一些纠葛在一起的东西嘛。哎，第二是印尼盾啊，也都非常感谢，非常感谢。当年蒙古帝国皇帝诏书从北京发出到东东俄罗斯、南到印度、朝鲜。 帝国的统治范围，呃，当然你说蒙古国，蒙古国是这样子的，蒙古国当时是这样，但是它诏书也没办法传那么远。当时，到当他们蒙大蒙古国，他们是一个很特殊的体系的，因为他们还有很多汗国哦，比如说，比如说那个朱赤啊，还有朱赤的汗国，察合台，察合台汗国，哦，他们有拖雷，拖雷汗国，他们各种不同汗不同的汗国，所以是说他们有那个不同的一个。 不得地方，所以你那个你中央集权状况，中央没有真正集权，他们只有精神象征，所以后面才会有北元，才有那个元朝嘛，对不对？ <coughs> 呃，统一台统统一台湾，美和日会干预吗？讲过一定是会讲，但是他实际上做不了什么事情啊，绝对做不了什么事情，怎么可能做得了事情呢？这我们等下要讲到原因呢，好吧？这我们今天会讲到这个原因，基本上是什么事情都没有办法做了。 真的是什么事情都没办法做了，这个是很确定的一个事情，好吗？哦，今天我们人数稍微少一点，不过还是感谢三百多位朋友，啊，我们最高好像到一千人过， <laughs> 好吧？那感谢大家哈，我们继续下去哈。哎，我我讲到哪里？看一下。所以说，我们看到这一周的世界的焦点，当然也是我们在一直观察的乌尔之战。这个乌尔之战，随着欧美的政治与经济的局势变化，其实现在能做的事情啊，在这战场上面其实是不多的。 在乌克兰的战场上啊，瓦格纳佣兵团啊，宣称他们这几天好像五月十号吧，他们就要撤走了。这对外界认为啊，俄罗斯必然会在所谓的胜利日的时候进行大规模的进攻。那如果你佣兵都退走了， <laughs> 不好意思、哦，如果你佣兵都退了，那你怎么样都做大规模的进攻嘛？各位要知道，这个瓦格纳其实一直为了俄罗斯的这个。 战场啊，他们在乌克兰战场是出钱出力又出，呃，没有出钱的，就出血出汗啊，又出人命的。那他现在如果瓦格纳要退却，那怎么会是说那个俄罗斯又要去去在这几日就做大规模的一个进攻呢？哦，这个老师从来不相信俄罗斯会依照所谓的节日啊来进行进攻，为什么呢？因为按照节日来进行进攻的点位的这样设计啊，其实就违反了兵法啊。兵法是什么样的？兵者诡道也，兵不厌诈。 你要进攻是在别人没有想到的时候进攻，对不对？要退却的时候，让别人没发起的时候退退兵，那才是这个真正会打仗的东西。所以说，如果说你会按照什么节日去做什么事情啊，这是对一种战争的无知啊，而且是一个过于浪漫的想法。要知道，俄罗斯啊，它是一个自古以来都是不断进行斗争的国家，无论是对他们恶劣气候的斗争，对他们大自然然后大灰熊、大灰狼的斗争。 针对于外来敌人，或是对自己国家内部的动乱，都是不断的进行斗争。他们说他很很和平，都完全没事的时候，其实是不多的。就连接壤的蒙古啊，或是跟中国打的那个，都是一个无边无际、上千年的战争。 <coughs> 各位要记得啊，那个蒙古国是打到俄罗斯过的，好吗？这个刚才讲到大蒙古国，他们好像是谁哲别吧，跟苏布台哦，他们可是从那个那个攻打那个花剌子模之后。 啊，走迷路了，然后直接回来打到打到俄罗斯去，了，都突然变冷，干脆遇到就打，遇到一个那个国家就把它灭了哦，当时蒙古的第一代铁骑是这样，我不管，反正大汗没叫我们，是说回到草原啊。就算我叫我回到草原，我路上遇到哪个国家，哎，我觉得可以，我就可以把它打下了。当时蒙古就是这么嚣张，好吗？但是现在问题是啊，乌尔之战背后的北约组织，这才是这个世界最需要关心的问题。 所谓的 NATO 哦，NATO NATO 对不对？那个北大西洋公约组织啊，基本上就是一个军事联盟组织。而既然称为公约组织，那里面是不是有一个约束会员国的条约？有条约，我们才能公共的遵守它，叫公约嘛。所以说，这个北大西洋公约啊，里面有十四条的公约，其中第一条啊，它就载明各缔约国保证以联合国宪章之规定，以和平方式解决任何有关各该国。 是之彼此之间的国际争端，以其他的方式啊，在使用国际之和平与安全以及公理不遭受危害，并在其国际关系中避免采用不联合国，而不什么不合作的不合作联合国的宗旨的武力威胁时或使用武力。讲的有点绕口，意思就是什么呢？意思就是说，我们是讲和平的一个组织的啊，北大西洋公约组织讲的是和平的。 那我们只是用联合大家的武力啊，我们用拳头来谈和平了，对不对？哦，我用以理服人呐，那个理就是我的拳头嘛，这么简单的意思，对不对？而这个北大西洋公约组织里面的第五条啊，就强化了这个概念：各缔约国同意，对于欧洲或北美之一或数个缔约国之武装攻击，应视为对缔约国全体之攻击，打一个得打全部人的意思的。 因此，缔约国也就是这个北约的会员国同意如此武装的攻击发生的时候呢，每一个缔约国按照联合国宪章第五十一条所承认的单独或集体自卫权利的行使，应单独并会同其他缔约国采取必要之行为，包括武力之使用，协助被攻击的一国或是很多国恢复并维持北大西洋的区域安全。啊，那再又说明的是说，此等武装攻击及因此而采取。 的一切措施均应立即呈报联合国安理会，在安理会采取恢恢复并维持国际和平及安全之必要措施时，此措施应即终止。也就是说，哈，就是说联合国介入之后，北约就不打了，意思是这样。但是真的可能会这个样子吗？ <laughs> 最终他们要的就是说，你打我一个，我们全部都要打你的意思。这解释怎么样呢？这就是打的团战，对，打团战的意思。 而刚刚所说到联合国第五十一条是什么意思呢？那联合国你们宪章里面第五十一条就是，联合国任何会员国受武力攻击时，在安全理事会采取必要办法以维持国际和平及安全之前，本宪章不得认为禁止行使单独或集体自卫之自然权利。也就是说，联合国安理会还没有说我要怎么处理这个国际之间的的战争问题的时候呢，我也不能禁止你们。 啊，互相打来打去，或者你们要怎么样保护自己啊？保护自己的方法最简单是什么呢？就消灭来消灭你的敌人，就是保护自己最好方式嘛，对不对？那最好的防守是什么？攻击嘛，是不是？哦，所以说啰里吧嗦讲一大堆啊，简单来讲就是北约会员国挨打，全部的北约组织的会员都要一起的反击，直到联合国安理会的介入为止，而联合国安全理事会。 它的里面的成员是包含了五个常任理事国，一个跟十个非常任理事国的国家所组成的，总共十五个国家。然后，然后它有个带出是五大常任理事国各自拥有对非程序事项之决议的一票否决权。意思是什么呢？是俄罗斯他就去打乌克兰，那安理会能做什么吗？什么都不能做。为什么？因为他有一票否决权，对不对？这么简单，是不是？是这么简单的事情。 所以说，只要出事的的问题啊，牵扯到这个五个常任理事国，五个不是九俄罗斯哦，基本上安理会就有跟没有是没有什么两样的。我们这里附带一点呢，中华民国并非联合国成员，我们中华民国是台湾地区哦，并非联合国成员，所以即使发生台海之战，联合国安理会基本上也不会介入，就是介入了。 中华人民国，中华人民共和国本身身为常任理事国之一，且根据《好三公报》，台湾地区属于中华人民共和国所有。还跟缅甸，还有跟南非最近政辩的苏丹一样，这个发生问题的时候是属于内政问题。刚刚有朋友问到，是说这台湾如果被武统了，美国会跟日本会不会做出反应？很简单，按照我们刚才讲的这个安理会的逻辑。 联合国是不能够介入的，因为它不是国与国之间的战争，况且况且啊，这个国家并这个台湾并不是联合国的会员国，所以联合国并不能做出这个原因，做出任何的决策。那那个那如果联合国都不行，那我们讨好北约组织有没有用？像那个韩国总统嘛，不是把自己当成美国人去给美国人叩头了吗？哎呀，这个做的实在比日本人还要更上进，真是了不起哈。 所以说，这为什么会这样子？那北约可不可以去处理这个问题嘛？事实上，北大西洋公约组织它能够保护的是北约跟非北约之间的成员，比如是说他们有一个有一个什么呢？那个北约以外的独立独立合作的伙伴国，包含了亚美尼亚跟亚塞拜然。讲这两个字，老师已经讲很多次了，这讲了两年了。 就是双亚战争，好，这两个国家原来都是什么样的？这个这个北约会员国，包括美国，他们的一个非组织内的一个单独合作伙伴。但是呢，这个和伙伴对伙伴打起来的时候，你美国人做什么吗？不能做什么。到最后调停的人是谁呢？俄罗斯。哎，双亚战争，各位可能没有在意它，其实这是真的要在意。当时在打的时候，各位就应该非常注意。好，我们频道的朋友应该都有听过，也都知道老师跟各位讲这边的缘由，就是因为。 这两个国家打来打去，没有人介入的原因，就是因为他第一个没有利益，第二个中间有一个纳卡共和国被被消灭了，有人去在意他吗？他不是联合国成员，他有领土，他有法律，他有宪法，对不对？啊，他还有那个议会，什么都有。但是消灭他了，有人去说什么吗？没有啊，因为他不是联合国的会员。那为什么是这些问题呢？这又回到我们刚才讲的第一段，美国现在有比较严重的财政问题，也就是美元跟美债的问题。 而芬兰跟瑞典，他们加入北约。芬兰已经加入了北，呃，瑞典他现在正在申请加入，等他们国内自己的议会批准。也就是说，美军呢，他也会在芬兰跟瑞典未来他们都会设立的军事基地。设立军事基地，等于是说美国的影响力跟触角，它是延伸到了，延伸到了更远的地方。而共和党这次调高举债上限，给了拜登一个终结法案里面，里面也包含了。 不用限制军事预算必须遵节，只有军事意外预算以外的钱你要省。而在北约组织里面，成员国一致认为，到二零二四年，也就是明年，他们每一个国家都要达到至少占该会员国 GDP 的百分之二，当时他们的国防开支的目标。而北约整个北约组织啊， <coughs> 里面的军事开支啊。 它的总金额占全世界国防开支的百分之七十以上，哦，这七成哦，七，北约组织是全世界这就 p 占了七成哦。你不要说讲中国很多啊，或者是日本很多，啊，亚很多？没有，那北约组织是七成。那这里面会有什么样的问题呢？第一个问题就是，欧美各国的 GDP，我们第一段刚刚讲到了，他们的现在经济不是很好，所以说他们很难支撑得起这个军事预算。 GDP 的百分之二，你自己今年都没有达到二了，然后你要支撑百分之二的一个军事费用，而真正达到的国家不多，那大概就是美国，好像美国跟英国好像要达到，其他国家是基本上是没有达到的，就接近达到，但是没有真正达到。而第二个问题就是说呢，如果你现在北约又扩大了，美国又得去设基地了，那么又得加大对海外军事的投入。这个军事投入啊，大家很容易去忽略它，为什么呢？这个军事投入啊。 不是你增加了一些房子的钱啊，盖房子很便宜，没有什么钱，对不对？也不是只有士兵的薪水啊，给你一个月两千八，是不是？你就这样过着吧，是不是？它包含了军备，然后他们士兵所需要的设备，还有他们的训练，还有你建立基基地之后，你当地的情报，要怎么样的去建立，这些都是必须耗费巨大的资金才能够运作的，不然他没有这些情报，他驻军在那边，请问一下。 美国是怎么窃听梅克的电话的，对不对？你不可能是在美国本土上就可以窃窃听到梅克的电话嘛？不行，你定是当地的驻军啊，那边的外交官所建立的情报网，你才能够渗入进去去窃听别人的电话，这个是很正常的。不要说美国特别恶劣，我告诉你，这个是很合理的，因为外交官就是台面台面上的情报人员，那外交官底下有很还有很多的情报人员，对不对？所以是说，这个是很正常的一个事情。 那这个东西啊是非常耗到非常巨大的资金。那么北美国必然必须跟北约的会员国啊，就军费问题才会产生了纠纷。就像驻日美军跟驻韩美军这个军费问题啊，从这之之前好像在川普时期就有这些争议，就变得美国付的比较多。哦，这各位可能不知道养军队到底有多贵。老实说，很贵。到底是有多贵？这个我们根据北约组织啊，老师去找的一些文献里面所看到的。 就美国的士兵来讲，美国每养一千个美军士兵，他去就要花费多少钱呢？我们看用一千个为单位，说老师不自己换算每一千个美军士兵啊，美国就必须要支出五亿四千六百万美元的国防支出。我没有换算成台币，它就是一千个士兵就需要五亿四千六百万美元的国防支出。而美军现在多少人？美军有一百万人。 <coughs> 所以说花多少钱，各位可以去看。当然，美军是比较贵的啊，他是他们天之骄子嘛，天朝的天朝的那个英雄，说美国英雄一定是比较贵的。那里面有没有很便宜的士兵呢？啊，便宜的士兵也是有啊，比如说土耳其，土耳其啊，他每一个每每一千个士兵啊，他只要花费三千两百万美元的国防支出，美国需要花五亿，他只需要花三千两百万，对不对？ 但是土耳其的士兵也不少啊，他有四十三万五千人的土耳其士兵的土耳其火枪兵，是不是？那那每一个每一个北约的会员国，他们都是军力强大嘛，占了世界百分之七十，哎，是不是？因为他们军事力量强大， <coughs> 也没有哦，最少士兵的北约成员国啊，是欧洲的拉脱维亚，拉脱维亚的国家这个士兵啊只有六千四百人，当然因为他们土地很小啊。 所以说啊，这个他的士兵每国防预算呢，每一千人也需要花到一亿一千三百万美元。所以他只有六千四百人，但是呢，每一千人他还是要花拉脱维亚每人每千人一一亿一千三百万美元的军费。士兵少，但是花呗也不多了，因为人数真的是少，才六倍，才乘乘以六点四嘛。 那么现在美国既然它的债务问题大，然后又得加大军事支出，你要去芬兰驻军，你要去瑞典驻军，这都是钱吧，对不对？你这个东西就不是是说，这趁只要到会员国家，我们只要有台面上理由就好，我们其他都不用做，不可能，他一定要驻军，别人就是看在美国你会驻军，帮他们守守家门口，对不对？当他开门口，不是帮他们的一个美国英雄的保卫者啊，所以是说他们就可以安心一点，是不是？那所以说这样的状况之下，美国必须加大军事的支出。 那一定又会排挤到原本拜登想要重新建设美国的一些基础建设，或者是教育改革啊，更不要说还有所谓的气候变迁，以及以及还有美国很需要一些社会福利，还有更多的太空与科技的领先，这些就变成沉重不堪。因上一个因为军事预算与意识形态而维要维持它而倒台的政府是谁呢？哦，就是说我要把我军力维持的很大，还有我们意识形态维持的很强。 我们要抵抗某某种种的某某种种意识形态，所以说我们必团结在一起，我们必须要加大我们的那个军事武力。最后，这个国家倒台了，那个国家是谁呢？苏联啊，苏联就这样倒台的。所以，美国现在的状况啊，各种因素都会让美国渐渐失去发展的空间。不为什么，你的债务跟你的军备也会拖垮你。 那么，同样的是，现在军事发展是比较快速的，啊，包含了中国，它会不会跟美国一样的问题呢？中国是一定会有这个问题的，这个是只要你这么走这条路，你一定会有这个问题。但是这里面有一个很大的开差别的因素在哪里呢？中国的军事成本是建立在他们国家自有的军工体系上面。 而不是像美国这种完全资本主义的委外研发武器跟生产武器，甚至他们子弹可能是外包来的。所以中国现在的造船科技的速度啊，可以说是世界第一。如果美国现在想到一个新的要抵抵制中国的办法，那也有啊，比如说怎么样呢？号令整个跟北约国家或是欧盟或是美国所有盟友，任何人不得跟中国购买船舰。哎，你中国造船厂是不是就瓦解了呢？ 无论商船或者是任何的一个舰艇之类的，都不能跟中国买，因为这些造船厂啊，基本上在中国造船厂，你肯定跟政府是有关系，也就是你肯定跟共产党是有关系的。但问题是，哪一个国家加入了抵制中国的造船业，那么这个国家基本上就可以说，我应该是没有船可以用了，而或者是说我用更高的价格啊，可能成倍的价格去找其他的造船厂。 其他国家造船厂来帮他造舰，哦，造成这些船船舰。而世界上能造的大型船只的，哦，以吨位数来看啊，中国的确当之无愧是世界第一，它占了全世界百分之三十八的订单，啊，这大这大吨数的整个吨数的总和，它 <coughs> 它是世界第一。那第二名是谁呢？第二名也不是美国，也不是什么欧洲国家，第二名是南韩，它占了全世界吨位数的百分之二十一。 第三名是日本啊，占了全世界造船吨位数的百分之二十。那其他这个中国、南韩、日本以外的，就所有世界造船厂去瓜分。所以说，已经剩下也没多少了。但是这个是吨位数，但是如果你你以新订单来看，中国占全世界新订单量的百分之三十五，是世界第一。 第二名就不是韩国了，反而是日本占了全世界百分之二十七，韩国占第三百分之二十一，剩下的还是由全世界啊所有造船厂大概五千个造船厂去去瓜分掉，大部分都是小船了，都不是就 <coughs> 不是大船了。那这样状况之下，是不是等于说中国人是世界第一？但是呢，哎，美国的好朋友南韩跟日本早就可以去怎么样呢？就可以瓜分中国造船的份额。 所以全世界可以抵制中国的造船业，然后加入美国来来去怎么样？把这个造船业交给南韩跟日本，这当然是不可能的哦。这个你可以这么想，但是你做不到。造船呢，它跟其他工业不一样，它又不是脚踏车的组装，哎，就干干干干干就可以造出来一台。你也没办法是说你造船厂，你说我现在因为我应订订单，所以说我就快速的增加生产线，然后美国跟欧洲一定配合，你要什么设备我们都卖给你啊，低价卖给你都没问题。 那也也你就算你拿到设备，你也没办法立刻造出生产线，因为他们的船坞那个 docking 这个部分本身就是需要很久很久时间才能造一个。而且你今天造船造好之后，你船已经盖好之后，哦，你不是跟那个海贼王的黄金梅利号一样，对不对？一路航行直到它沉没为止，也不是这样，中途好像都不用维护的吗？当然是要哦，中途一维护就是税修，你那个一税修啊，那个船舰就要可能修个半年一年。 哦，老师以前是海军啊，蛮清楚这件事情的。而修船的这些的成本也是很高。你造船是一笔钱啊，你修船又是另外一笔很大很大的钱坑。哦，这个海军啊，一养下去啊，你知道为什么说海军是少爷兵啊？哦，开玩笑，哎，海军是流氓兵啊，也算是收入很好的。空军是少爷兵，然后陆军是乞丐兵。 <coughs> 所以说他就必须怎么样呢？花很多钱去培养这个这个海权、海军所需要的一些。 任何一切的东西，不然你商船是一样需要税收。所以说，啊，每一个国家你造出一个船，无论是美国也好，英国也好，或者哪一个国家也好，英国以前是那无敌舰队嘛，还有西班牙无敌舰队，为什么现在都不行？因为你你这个船啊，你造出来之后，你后面的维修成本、维护成本是很庞大的。所以说，就像英国啊，英国现在已经不是日不落国了，也不是无敌舰队了，他们也有航空母舰，比如说威尔斯亲王号。 这威尔斯亲王号啊，现在在哪里呢？现在停在英国的港口边，怎么样呢？变成零件船哦，这个在台语又变成台湾啊，在台这个沙漏的零件。为什么？因为修威尔斯亲王号太贵了。但是呢，你又不是只有一艘航空母舰，我们还有伊丽莎白女王号。那这个亲王呢？亲王号跟女王，你当然修谁呢？再来修女王嘛，对不对？这官阶比较高嘛，是不是？那么你要修它怎么办呢？修也要钱。 那就把威尔士亲王号上面的航母的一些零件拿来拆下来，一块一块拆下来，临时肢解一下啊，去维修那个伊丽莎白女王号。那这样子状况之下，你是不是成本就降低了很多？你只有工钱啊，你材料钱大概就不用担心了，是不是？英国现在的景气也是很不好的状况啊，所以它就变成零件船了。说讲这段意思是什么？意思是中国的军费浩大是没错，但是跟日本的三菱重工是一样的。 都可以透过周边的军工产业链，又可以赚很多钱，对不对？但是不一样的地方又在于，日本三菱重工赚到的钱，不是等于日本政府可以赚到的钱，因为它毕竟是一个民营的企业。但是中国造船厂跟军工产业赚的钱，就等同中国政府、等同共产党赚的钱。所以中国可以以战养战，过去我们中华民国也是一样的策略，就是说。 我们我们在中华民国，我们国军啊，阿兵哥拿到枪，以前是五一步枪，后来变成六五 K two 步枪，像我叫 T 十步枪。哦，我们国产就有六五 K two 的步枪，哦，就是 AK 四十七了。那我们也有自己的飞弹，就雄风飞弹，它其实不是只会打渔船，哦，其实它的研发是非常艰辛困难的，因为国外不给我们技术，我们自己研发出来。但是呢，我们只要要研发什么时候，美国就卖卖它它东西给我们，来让我们说你不用花钱研发了，对不对？我把钱给你，那我我我把东西给你，把钱给我。 那你买我现成的，比你自己研发更省时省力嘛，对不对？开玩笑，我美国尖端科技啊，外星人挺我们的，对不对？所以说呢，我们的军事研军事研发啊，其实这到三十几年前呢，就开始停顿下来。为什么？美国不断的塞军火过来，那你塞塞了一些 <coughs> 他们可以卖给我们东西，那我们当然就不会自己去研发已经有的东西，对不对？所以说我们的国造就变成很强的就是六 K two，就是那个步那个步兵用的步枪，但是现在也不用这个步枪。 在我们以前在当兵的时候，老师也有管弹药库的。哎，我还要每天去点子弹， <laughs> 子弹有多少颗？那手榴弹有多少颗？对不对？那个训练弹有多少颗？是不是？当我当了一年多的时候，才会奇怪，我每天在算子弹是没有错了。那但是我又没去打它，那子弹还能不能打？哎，结果讲这句话被指挥官听到了。哎，就是阿兵哥不要乱讲话。就从那天开始，我们常常出去打靶，快把那子弹打完，打完又进行的，然后又得去点，这是要命的事情，好吗？ 所以是说啊，这个美国卖武器给我们台湾的话，那我们就没法以战养战。但是中国可以以战养战，所以说他们的军工产业对他们来讲，不是纯粹的负担，而是可以变成获利的来源。包含了是说，这个沙特要买那些飞弹啊，买那个东风飞弹啊，什么飞弹的，是不是？你都是跟中国买，那卖出去就是不是钱？是钱啊，对不对？那你卖出去，你可能要成本卖吗？不可能啊，对不对？那大客户，你为什么要照成本卖呢？是不是？就中国可以以战养战。 但是美国好像可以战养战，但是实际上他们是资本国家，他们只能拿到这些军火商的政治现金给你个人，可是不是给你美国政府啊，对不对？美国政府你能赚到钱是很有限的事情，赚税金吧。但是真正这样状况之下，你就变成国国国穷民弱，那这个问题就很容易存在。而现在韩国啊，就我们刚刚提到，在韩国总统尹锡悦啊，就非常希望北约能够东扩啊，把那个韩国拉进去，对不对？ 例如，二零二二年呢，韩国就会派人前往北约设立的办事处。日本呢，也希望一直来怎么样呢？这几十年一直希望脱亚入欧，这是为什么呢？简单来说，就是我们上周所谈到的，日本跟韩国啊，因为他们地理位置的原因，以及本身土地产值的不够，所以一定需要仰赖上国的垂爱。而过去千年以来，这个上国就是中国啊，就是无论是元、明、清啊，都是一样，唐、宋、元、明、清都一样。 所以一定需要上国的垂爱，但是经过了什么样大清朝的坐死跟二战之后的摧残，那这些这些这些日本跟韩国啊，就认为中国你已经完蛋， <coughs> 中国人就是弱，你就是憨憨，对不对？甲午战争把你们打的这个头破血流，你就是个憨憨而已，说中国是配不上自己的，你不能够当我的上国了。他们已经变得什么？日本韩国就觉得我是民族优越，我已经可以超越中国的存在。 啊，所以说他们要追求的上果，就变成只能一个什么样？白种人，白种人其次就是黑人，呃，黑人其次呢，哦，那就是次中之次的呢，哦，就是什么样？就就是就是中国人。那也这个也是二战之后啊，那个他们的幕后黑手啊，需要在日本跟韩国所建立起来对中国的这样的看法。所以美日韩的军事以及各方面现在开始紧急的强化，就是日韩希望能够透过这个欧美的力量来进行的远交进攻。 避免被中国边缘化之外，还能够把欧美都拉进来与自己同生共死。你看，一个堂堂的总统去别人国家做做访问的时候，你应该要坚持讲你自己国家的语言，然后让翻译去讲给对方听，这是一个领袖你应该做到的事情。 而不是你身为一个总统，你去那边讲英文，这是错误的，这是绝对的不对的行为。我没有影射哪一个国家而已哦，我没有说我们国家怎么怎样，我都没有哦，我就说尹锡悦，好吧，我讲的是韩国总统，他是一个错误的做法。那其他人我不管，好吧，其他人我忘记，其他人有没有去讲什么英文，我不知道，哎，有去讲什么我不知道，好吗？所以是说啊，这个他们需要远交近攻，来让让欧美跟自己同生共死。但是我们这里也先不说。 北约组织 NATO 对不对？嘿，它本身就是以北大西洋为主，亚洲这边是什么洋？太平洋，怎么样？跟它沾不上边吧。 <coughs> 但是它能不能改个名，就是变成地球公约联盟，可不可以？那其实也是一句话的事情了。但是这个已经不是改不改名的问题了。最重要的事情是，北约组织大部分的成员都是欧洲国家，所以说即使北约东扩啊，比如说把乌克兰纳进去，那那跟 怎么样？你最到最后到乌克兰，你不可能往往东去扩了，对不对？你把俄罗斯加入北约嘛？不可能嘛，对不对？所以说无论如何，啊，这个地方无论怎么东扩，代表日本，比如说他想去加入的北约，如果加入了，好不好？我们改成世界联盟组织，好不好？那就变成日本，啊跟俄罗斯有冲突，这个他们的北方四岛，对不对？跟俄罗斯产生冲产生冲突了，军事开始有些摩擦了。那等于是说，按照他们的第五条规定，北约大部分的国家。 啊，这些欧洲国家都必须要奔袭数千里来去跟俄罗斯作战，来去保护日本，这可能达到的事情吗？这是基本上达不到的事情。或者是你这些韩国如果说啊，我就要北约加一对不对？所以是说呢， <coughs> 哪一天啊，金小胖就发这两个导弹，不小心过了过了那条线，超过一百米，那是不是韩国被被被攻打了？但是其他所有北约组织就得跨过俄罗斯啊，然后再经过中国。 然后再去打打打北韩打朝鲜，这可能达到的事情吗？那个是去不不可能的事情啊！为什么？俄罗斯那只大灰熊不说了，谁去打到莫斯科，那我们就一起开始做了文明重重置器了，对不对？我们就重新来了。那如果你想弄北韩，那你得问问跟北韩接北韩接壤的国家南韩吗？不是，当然不是。你就得问问中国愿不愿意同意你去打北韩了。各位不要忘记啊，最近一直讲到了抗美援朝这个事情啊。 韩战的胜利者，那可是谁？那可是拿着小米枪的中国解放军啊！用他极其悬殊的战力啊，打退了设备精良的美军，就像斯巴达三百壮士打败了波斯大帝一样，对不对？他用极少的人力战胜了一个极精良的一个部队，所以是说，他们当时打赢的其实是中国。简单来说，就跟乌克兰作死要放弃中立加入北约一样，不可能让美国的军事势力。 好，那在中国的边境摆开阵势，各位懂老师的意思吗？俄罗斯为什么？因为乌克兰说要加入北约，他去打，就是因为你加入北约之后，你等于在北约可以把乌克兰边境乌东地区给布防，然后把那个枪指的莫斯科，因为莫斯科离离乌克兰是很近的地方，对不对？那这样状况之下，那俄罗斯当然不会同意，说不同意。那之前跟你约定，你独立的时候就约定你当中立国，你现在背弃盟友，我当然揍你，是不是？这你说俄罗斯错，那。 他错的就是这个历史包袱，大家，你跟美国一样，你撕了合约，但是乌克兰又没有撕合约的实力，他还是撕了，撕了之后就打就倒大霉了。那同样状况之下，那如果你去打北韩，然后你打北韩，或是当时在韩战也是一样，美国的势力如果打赢了，越过三十八度线，然后把北韩给吃掉了，对中国来说，丹东地区那个跟跟那个朝鲜接壤的地方，你是不是那边就可能有 CIA，那边是不是就可能美军的阵地跟基地？ 那这对中国来讲，他可以接受吗？所以是说抗美援朝啊，喊的真的是噼啪响的，好像是说中国是一个非常仁义的国家，不是？那是因为他不能够接受美国的势力，好去去怎么样呢？少了中间这个这个朝鲜的缓冲，然后呢，直接在他的边境哦就可以设基地，然后可以就可以设军备，那这不行嘛？那当然是不行。所以是说朝鲜北韩这个问题被中国扶植起来，那只是刚好扶植中国，符合中国利益而已。 就像蒙古啊，外蒙古说外蒙古其实这样不对， <coughs> 中国有内蒙，但是世界上没有外蒙。你所谓的外蒙就是蒙古国，好吧？这个是铁木真的蒙古国，说他没有所谓的外蒙，就是蒙古国。那中国是有内蒙，那为什么让蒙古独立呢？其实蒙古之前一直在想，是不，是不是可以回到中国这个组织里面一起发展？因为他们管了，实在管不好。这个蒙古整个国家是一个还蛮混乱的国家。 啊，也真的是那个流无无家可归的实在太多了。为什么？因为蒙古本身就是游牧民族，他们的上一代是没有办法接受文化这件事情，也不知道什么叫努力这件事情。他们就是骑马打仗、打猎而已。但是现代化的社会，他们没办法适应的很好，加上他们也没有足够的人才，也没足够的资源，他们只有煤矿嘛，对不对？一些天然资源，但是实际上他们的国力是很弱的。那为什么中国还是让他独立？很简单，因为你有了蒙古国的那个地方，你跟俄罗斯中间就有缓冲，对不对？就。 挂了一个缓冲在这边有什么问题，我在蒙古国那边解决， <laughs> 是不是？不要在各自的国土那边去接壤，这边发生争执。像中国跟印度，你就没有没有这个实力，对，没有这个没有这没有这个缓冲区，是不是？你克什米尔都被吃掉了，所以说你现在变成中国跟印度是直接接壤的状况之下，那当然纠纷就会很多。所以这个世界各国的势力是需要需要很多很多的一个缓冲期，所以北约东扩啊，甚至来一个北约加一加二的非成员国合作，对欧洲来说啊，只有弊而没有利。 没有利益的事情啊，相信除了我们中华民国之外，都不会有其他国家愿意做。我们中华民国是一个为王道服天下的国家，所以说呢，亏本的事情我们也去做好吧。所以说不是说我们不好，是我们我们是有王道的，是吧？所以说现在日本、韩国都加紧的联系欧洲跟美国寻求保护。那当然最大的原因点还是因为台湾的问题。现在台湾的问题啊，已经其实严重到任何时间发生的台海之战都已经不奇怪的时间点。 过去我们觉得很危险，但是现在已经是你发生了这个也不奇怪，那这个状况真的是不奇怪。而我们之前谈过，台湾问题一旦被中国彻底解决，中国会迈入了一段强大的国防辉煌时期之外，也会迈向一个怎么样经济跟科技高速发展的阶段。而这个是这个高速是属于更加一层比过去更强大的超高速发展时期，这不是改革开放这个就可以比拟的。各各位要了解，只要。 台湾被中国收回去，对于中国而言就像吃了一个大补丸，等于是说呢，他们的经济科技跟任何的一切大幅的发展，发展的速度、幅度跟国力强盛的程度，会远超过过去的改革开放时代所能够得到的成果。这夸张吗？我老实跟你讲，一点都不夸张，好吗？好，那我们今天还有一段，还有两段没讲，靠腰，最后还有两段没讲，两段不是一段，今天是两段没讲，怎么办呢？ 还有我们俄罗斯一段还没讲，怎么办呢？怎么办呢？来看看它什么问题啊？啊，看看它什么问题好了。那个还两段呢，不是一段，是两段没讲完。印尼语会成为东南亚的重要经济语言吗？印尼语、印尼话跟马来是， <coughs> 印尼话是马来体系嘛？马来语系的了啊，印尼语是马来语系，当然会成为很重要的事情了。这个没有错啊，这个、这个、这个老师一直讲的嘛，新马新马印泰嘛，这个这个东西来讲，他们很多是马来体系的。 那马来文你做练的好，其实，在东协国家你是还蛮还蛮能够很好走的。由于最早独立的机会嘛，没办法，他哪有钱呢？穷的嘛叮当响。哎，能不独立都是穷的叮当响都没差了，好吗？哦，印个地方嗯对好，那个印尼总央国家总理银目前是现金为王，不是设任何投资吗？你看这几天的那个美国股市跟台湾股市变化，真的是很晦暗莫测。没有了，你真的要投资，你可以去啦。但是老师个人的建议。 五月份你什么都不做，比做什么来的强。但是呢，你真的觉得可以，这个还是有很巨大利润在里面。但是你有利润就更高的风险，所以说我们不喜欢亏损嘛。其实老师比较怕事一点的。啊，之前那个六十八块，本来想因为本来想进场的，啊，结果后来想想啊，一忙就算了，因为就是忙了，我没有时间看，我就不去做。你们有没有利润？还是很多巨大的利润啊，还是很多巨大的利润。其实你认真看，只看得出来巨大利润。但是呢？ 因为这个血色五月，老师不看好这个五月了。但你看，今天五月七号，今天就是立夏，对不对？立夏了，你说世界上发生什么大事嘛？好像也没有。但是老师会怕，你知道吧？胆小鬼，我会怕。我不建议的，好吗？感谢建物，感谢建物这样赞助哈，谢谢。朝鲜半岛会在台统一之后统一吗？不会，不可能，他们两个不会统一的。美国什么社会经济危机？现在就很危机了，不用说以后，现在就很危机了。红酒游戏，美国大瓶两百块，俄国一百块。 哎，那个这个还蛮好玩的，但现在我不更新了，现在不能不能对战。其实我以前蛮喜欢玩的。呃，老师，因为台海局势似乎稳定，五月有什么变化，该注意什么？这个没有一定的，因为兵者国之大事，兵者诡道也，所以是说他什么时候会做什么事情，其实没有办法可以预测。你真的要预测他们会不会动手，就很简单：白人国家有没有开始撤侨？白人国家开始撤侨，那事儿就大了。呃，懂老师的意思吗？ 美国的情报肯定比我们更灵透，对不对？还有那个什么五眼联盟，对不对？他们的情报比我们更强大。所以是说，当你不要说泰国撤侨啊、印尼撤侨、菲律宾撤侨，那都没有毛用。你今天传到的是说，白人国家，皮肤是白色的，哎，毛是金色的这些国家，你他们宣布要撤侨，差不多了。这个是最准的了。其他的其实天算地算不如不如不如不如我们随随便算了。 哦，这真的是看时机的事情啊，那也不用太注意什么。真的，台湾合在一起的时候，那不用产生这个这个统一的时候啊，对台湾来讲，其实短暂痛苦会有，但是其实真正对我们百姓有伤害其实不多了。哦，至少老师在推背图里面看到的是不多了。我说真的，真的是不多了，好吗？节目最后准备绝开课啊，有计划，我已经有计划了，我已经在在做系统准备了，开课速度会比较快。其实。 其实大概在暑假以前一定会一定把一系列课都开出来，因为老师要测试，你知道吗？那个测试就是说我要设定收钱的办法，一定可以。啊，因为老师啊，最后讲一下，是按级去去销售哦，还有统包这个想法，其实都都已经有一些概念了。那最重要的事情是让大家可以试看试听，然后又不会危害到老师的利益，对不对？利益什么？你不能把五十分钟的片，然后你看了四十九分钟，然后做一分钟付费，不可能嘛，对不对？那试看那些系统啊，或什么样的。 是要想办法啊！一般来讲，一般大部分的一些教学的的公司啊，他们很难给你撕开，因为这种技术的问题，还有一些金牛财道的问题，还有会员的问题，哦，这些是 <laughs> 系统的整合了，好吗？五分钟是不是可以捡便宜？你你确定你捡到的是刀子，还是捡到的是黄金？这个不知道啊，这个真的不知道。我们后面还有两段呢，就包含了那个俄罗斯的事情。俄罗斯为什么我跟他败退之后，他会不会成功？我们。 今天老师多用十分钟的时间啊，多用十分钟时间，我们把最好也有两段还没讲，但是我至少讲完一段，好不好？跟各位借用十分钟的时间，好吧？就十分钟，哦，十分十分钟，拜托各位啊，拜托一下。 所以说我们在国际局势上面呢，我们刚才谈到了欧美会认为俄罗斯会在胜利日做大局的进攻，或是乌克兰已经准备好大举的反攻，但这其实里面啊并没有太好的基础，因为现在瓦格纳佣兵团正在退却，准备撤出了那个巴赫姆特，换上了怎么样？换上俄罗斯的正规军的风声已经传出来了，他们好像开始正规军开始进入了战场，因为瓦格纳撤退了嘛，那不给他钱不给他弹药，你知道为什么替你打仗对不对？他们就撤退了。 而乌克兰的军力啊，却在巴赫姆特的攻防战里面啊，他们已经获得大量的损失，而不是战果。当然，乌克兰在绞肉机战场奋战的时候啊，他大后方有没有其他的精精锐正在训练？比如在北约的国家里面啊，啊做秘密训练的啊，训练一些比较强大的士兵，哦，有战力的士兵。不然你征召来都是一些农夫、老师、学生，那些都没有屁用的，上战场就是就就是送人头而已。那这个状况肯定是有啊，就是他们有秘密训练一些。 士兵啊，精锐的士兵，但是问题是，这些秘密训练士兵有多少？三万人、五万人还是十万人呢？我们刚刚讨论到，每一千个士兵所需要的国防预算，其实是超出我们一般百姓可以想象的。那么，乌克兰现在的国力以及欧洲现在的经济，能替乌克兰训练出多少的精锐士兵？所以，老师认为，有一个师到两个师的 <coughs> 精锐士兵能够训练出来，大概就是北约的极限了。 一个师的人数是多少呢？啊，我们以前台湾有打师对抗啊，我们有师团。一个师的一个师的一个编制啊，大概是一万个士兵到两万五个士兵之间的编制。按照时间、跟空间以及财力啊，这个乌克兰他真的如果把精锐全部藏在北约里面秘密的训练，能够凑出三万人。 就已经是一个非常辉煌、非常伟大的成果了。这老师必须很现实的去说，因为他们不是集中在一个地方去训练，你不同地方训练，他们的承载量跟跟不能让俄罗斯知道他们在哪里训练，这都是很需要时间跟空间的。但是问题是，假使你撤出三万个三万个乌克兰的精锐士兵对战俄罗斯的正规军，以及俄罗斯源源不断的。 弹药跟火力，还有囤放在囤放在这个乌克兰的国土上的战场上面哦，这个他们不断投射兵力，投射物资，还还有你整个防线都给你建立起来。你乌克兰仅凭三万人，仅凭三万个精锐士兵，假设老师还是多估的哦，你凭三万个精锐士兵，你想夺回被俄罗斯占领的四个州，四个州等于你每一个州去夺回来，你可能用不到。 一万人就可以把它打下来，这可能吗？你可以这么想，但是你做不到啊，因为人命是有限的，所以说他是力不从心的。而最有趣的事情是，如果真的乌克兰都已经整装待发，哦，准备要棒打落水狗，因为你瓦格拉退兵了嘛，对不对？这个白军之将，所以说我们要棒打落水狗，那打完瓦格纳再打俄罗斯的正规军，这些所有事情都准备好了，那么泽伦斯基这个乌克兰的三军统帅。 理论上应该要待在基辅，为什么他还跑出去周游列国去演讲呢？这个里面老师个人的猜测，好，这仅凭老师个人的观念，我们不涉及其他的，就是老师个人观念去猜测。泽伦斯基可能认为，在国外飘荡比在乌克兰还更容易活下来，为什么呢？我们先不说乌克兰里面反对他的声音耳已经是一直被压抑住，但是他一直都存在。而更直接的是，俄罗斯在这两个月频繁的。 派遣无人机不是到战场上去去轰炸，而是跑到基辅那边去飞来飞去。你也别说造成什么事情了，他就飞过去就可以吓死你了。所以无论如何，泽伦斯基都没有办法在基辅可以很放心的走在太阳底下，因为上面有没有高空的的无人机你也不知道。所以你走在太阳之下，你有可能被无人机锁定，然后呢，直接送你去见上帝了。 那么，在这种情况之下，乌克兰你说有多战，求多强大的战斗意志，你主帅都跑了，或者是你有多大的战斗实力，那真的就很难说了。而里面更重要的问题是啊，在中国表示愿意调停之后，我们应该就可以注意到，瓦格纳佣兵的角色就显得比较尴尬了。为什么呢？因为瓦格纳是佣兵集团，说他可以负责进攻，但毕竟他是佣兵，他不是国家正规军，所以他没有国家的权限。 而这个时候，中国愿意介入调停，很大程度可以抑制俄罗斯的进攻意志。我们之前提过，俄罗斯如果绕过基辅，把乌西拿下，连乌克兰西部拿下，那么全世界粮食的份额很大一块就会到俄罗斯的手上，这对全世界，包含中国来说，都不是一件好事。而更重要的事情是，如果俄罗斯用瓦格纳去节节战胜，那么停火之后， 俄罗斯的国力也会快速的增加，这等于跟俄罗斯打上千年，无论是外交或是铁血之战的中国来说，当然也不乐见你俄罗斯一次拿太大的土地，然后你国力变得很强大。你自己身边邻居啊，如果变成很强大的一个国家，那一定会变成自己的安全隐患，就像印度跟中国啊这么简单。所以还是一句话，卧榻之畔，岂容火药库安放？ 所以，俄中国介入之后啊，瓦格纳开始受到俄罗斯的牵连，并且开始往后撤。而接手的，就是俄罗斯的正规军。而正规军的进驻啊，也就真正的要以国家的力量来驻防哦，国家力量去驻防，驻防跟你去雇佣兵去打仗、去杀人放火是不一样的。也就是说，俄罗斯有可能要的，并不一定是大规模的进攻，而是准备重新划定国界。但是，要划定新国界，也不是就这样算了。 他当然还是得立足于战，战到乌克兰再起不能，或是泽伦斯基流亡海外，乌克兰建立起新政府之前，战火是很难被扑灭的。但无论如何，俄罗斯纳入的这四个州，无论如何任何状况之下，他都不会再吐出来，因为这四个州有利于俄罗斯更好的掌握黑海的局面。而对于美国来说啊，乌克兰战场不能够这么无声无息的结束。 但现在要如何不引发欧洲众怒的方式让战争延续？这也是美国现在比较头痛的问题。毕竟拜登老先生呢，有点过度的消费欧洲，所以乌克兰战争战场在把它打到底，不一定对美国有更多的好处，至少不是他即将选举的好处。所以，在整个的乌俄之战之间呢，现在面到一个很很尴尬的状态。俄罗斯啊，它现在是完全居于上风，它经济没问题，民生没问题，战场也没问题。 对不对？那你瓦格纳的后退代表是说，你我今天假设是假设我们听到的的事情都是真的，哎，俄罗斯不给他弹药了，那代表很简单，你打完了，你该回家了。所以说我不给你弹药，避免你撤军之后呢，你拿这个弹药去黑市去卖，然后去卖给我的敌人。开玩笑，那怎么行呢？要要卖也是我自己卖，怎么可以给你卖呢？对不对？所以你没弹药了，你只能撤回来，然后解散， <coughs> 然后解散一些士兵，对不对？那这对对俄罗斯来讲。 我就不会有养虎为患的问题，就把你消耗完了嘛，是不是？你哪怕你现在从可能从五万人变成三十万人的瓦格纳兵团，那你现在你没弹药了，那你也不给你钱了，你只能撤退，了，当然你得裁员嘛。所以说这个当然也是俄罗斯的考量。就是当他正规军进入了战场之后，也就是我们去年秋季所预测的，俄罗斯的所有的征兵不可能三个月半，不可能你三个月上战场，三个月训练出来的士兵只能听得懂人话，而不能够上战场作战。 那你要上那场作战，你至少也得三个月以上，至少半年的时间。话说如此，现在已经快了一年的时间，因为秋季到今年夏季，呃，变成快一年的时间。夏秋秋冬春夏，有四个季节，这训练出来的士兵就会比较强悍一点。在这个状况之下，哎，莫斯科好像被袭击，是不是？开玩笑，那个俄罗斯立刻什么，乌克兰立刻说，不是我干的，不是我干的，不是我干的，跟我没有关系，我没打你的本土。那美国也说，不是我干的，不是我干的，不是我干的。 对不对？开玩笑，那个违反的合约，到时候又又要变成新冷战或新核战？那开玩笑，搞什么鬼？对不对？那最重要的事情是不是这两个国家干的？哎，这个破机器谁会飞到俄罗斯啊？谁能够飞到红飞过红场？半路就应该被打下来。所以这个里面呢，是不是自导自演的？我们不敢说。但是呢，无论如何啊，俄罗斯要做的事情，恐怕在这个月会有比较大的一些变化。这个我们就要拭目以待了，好吗？ 那我们最后一段呢，应该是讨论台湾的问题啊。台湾的包含我们经济发展的问题，还有一些隐藏的台湾为什么你再也没办法站起来的问题。但是很抱歉哈，我已经跟各位借十分钟的时间，我已经借完了，我没有办法再跟各位借了，好吧？各位应该也不愿意借我了，不对？大家睡觉。我们后面讲的应该是台湾的问题啊，就是台湾其实发展为什么受到限制哈？不好意思，这个讲不完了，好吧？那看有什么问题哈？ 日韩加入北约是要打北韩，要盛打北韩之际，中国介入后，北约从乌克兰打中国，呃，办不到了。你知道乌克兰跟中国，哦，这个是很大的困难哦。你你你这个这个地理上，他没有办法从乌克兰打中国了，好不好？这个在在地理环境上面，乌克兰你要从陆地上打中国，哦，那个你直接开这个这个什么地狱特快车，更快一点哦。这个要打打一空军海军还可以啊，你打陆战陆地战，你要跟中国打。 那个真的是地狱推快车了，那个连美国都不敢去想跟中国打地面战，打越战，对不对？那个地面战美军也输了，打韩战的地面战也输了。那美国用的是高科技的包围，啊，以大以强凌弱才可以了，好吗？ <coughs> 呃，明年会比今年混乱吗？我们再过两个月，我们两三个月看看，在秋季的时候了，好不好？老师会讲明年的流流年总论，好吗？ 如果继续打台湾，相对安全吗？不会，并不会啊。知道这两个两个世界不一样。乌克兰还能反攻吗？它可以反攻，但是效果微乎其微啊，只能有有那个一般的效果而已，好吗？好，台湾的部分了，那好，那我讲了，那各位就想睡觉就去睡觉，好不好？我们就把这个这个部分台湾再再讲一下。明下个星期下下个礼拜我会注意时间了。好，各位各位多借五分钟哈，我们把台湾问题短短的把它讲缩减一下啊，缩减一下内容把它讲完。 好吧，那在另外一个方面呢？好，另外一个方面呢，台湾的问题啊，就是大家对亚洲最焦虑的地方。大家对于台湾的焦虑啊，并不是为了守护台湾的自由民主之类的事情，而是中国一旦成功回收台湾，它在亚洲基本上再难有敌手。虽然现在已经没有任何国家可以跟中国正面对战，但是海防的完整绝对是中国最重要的一块拼图。说他们已经不断的一次讲。 台湾问题是中国核心利益中的核心利益，所以说没有比台湾问题更重要的事情既然它这么重要，你觉得它不会把它解决吗？各位懂老师的意思吗？ <coughs> 所以现在我们看到，美国从从前两年，从老师在预测推背图那个时候啊，在讲，呃，二零三五年左右，中国可以收台湾。 然后呢，再过两年的时候，就变成二零三零年，中国可以收台湾。那再过来一年呢，到到去年底，就变成二零二七年可以收台湾。啊，对不起啊，那个这这这这个礼拜说出来是什么？于中国两年之内就可以收台湾，等于说二零二五年前可以收台湾。哇操，这个时间也太改太多了吧？但怎么样，别人讲是怎么讲，决定的权还在中国手上。但是我们反过来看台湾部分，台湾部分，它现在面临到一个很大的问题。 那就是即使没有战争，台湾还能够多少发展？这老师今天讲这个部分啊，其实冒了一旦很大的一个风险，所以是说呢，因为要选举，所以这个这个风险冒的有点大。所以哪天各位还，我觉得各位还是加入一下老师的官方 Line 跟微信公众号或者个人微信，好了，赶快加入一下吧。不然哪一天老师出什么问题，对不对？就断了联系，那不大家很可惜嘛，是不是？哦，那各位自己加一下哈。那老师继续讲下去哈。所以我们知道。 台湾现在目前的经济啊，是靠着护国神山群，也就是极大程度是仰赖的半导体产业链。这原本就是非常不健康的经济模式，就像韩国一样，他们只有大企业可以生存，其他的都是都是半半阵亡的状态。但是问题是，半导体的发展，它除了要有设备、人才、技术，还有新鲜的肝脏以外。 有一个非常关键的东西，大家很容易忽略，不是光刻机，也不是原物料，那更不是什么张忠模再生啊，他还活着了，就是再一个更强大的忠谋，都不是。有一个非常重要的元素，那叫做电力啊。讲这个老师就有点危险，对不各位要知道，生产半导体呀，这个有一个关键的设备，就是我们刚刚提到的所谓的光刻机，也就是中国现在发展半导体的最大障碍之一。 但是各位要知道，那一台光刻机哈，比如说我们的 EUV，好吧，我们就说 EUV，哦，一个微吉显影的机台，EUV 的机台呀，哦，一天要消耗多少的电力？各位知道吗？一一台 EUV 啊，一天要消耗的电力啊，就是需要三万度电，三万度电一台 EUV 哦，好，这个各位要知道，这个是很耗电的东西。 而我们知道，半导体设计的晶片越小啊，比如说二十八十纳米，然后七纳米、五纳米、三纳米、一纳米，代表说生产出来的这个半导体的晶片呢，它会耗电越少，发热越少，而且它运行速度越快。 <coughs> 所以高端半导体对于研发的电子设备来说，那是必不可少的。但是问题是，生产越小的晶片，它耗电却是更高，就是说。 它未来生产出来晶片本身是省电，但是我制造这个晶片，它的耗电量是极高的。比如说，我们以二十八纳米这个成熟制程为基准，二十八纳米是这个基准。那如果我们延伸出去变成十纳米的制程，它生产的耗电量是比二十八纳米高出了百分之五十。如果变成五纳米，哦，那它的这个耗电量是比二十八纳米增加百分之一百一十，每跟护理地一样，对不对？ 百分之一百二十的电，百分之一百一十的电量，超越百分之百而台湾台积电所生产的三纳米，目前一年的耗电量多少呢？跟各位报告一下， <coughs> 我就说三纳米哦，我没说其他，就三纳米一年的耗电量是七十亿度电啊，不是七十万，也不是七百万，也不是七千万，是七十亿度电。如果继续进步到一纳米， 那么，它光一纳米制成的这个厂区啊，一年就需要消耗将近一百亿度的电，这是预估。但是现在最低你也需要八十几亿度电，但是正常来讲应该需要一百亿度的电哦，一百亿度哦。那么台湾有多少的发电能力呢？各位说实在的，如果你要发展高科技，或者那些半导体的这些发展，那么你必然需要仰赖核电。 因为它的耗电量就是这么高，所以不是每一个国家你都具备可以发展半导体的的实力。原因在于是说，日本它是有很多核电厂，各位知道吗？法国有很多核电厂，中国很少核电厂，但是人家的生发电力比较强。美国也有很多的核电厂，所以它有核电，它的生产成本才会低，他们的环境保护才能够好。 那台湾现存的有两个发电站，一个是核二，一个是核三。哦，台湾的第二核能发电厂，它一年能够发多少度电呢？它一年的发电量是一百五十亿度电。第三核能发电厂跟核三厂，它一年年均可以发展一百四十亿度电，两者相加哦，可以发电一年可以两百九十亿度电。当然，台湾不是只靠核电， <coughs> 我们还有新鲜的废嘛，对不对？ 那老师刚刚说到了三纳米厂一年就七十亿度电，一纳米可能高达上百亿度电哦，开玩笑，一纳米的厂区可以吃掉一个核电厂大部分的电力的。那么这里面看起来台湾的发电量还是游刃有余啊。但是老师列出来的问题是，只有三纳米跟一纳米，那五纳米呢？七纳米呢？十纳米呢？或是二十八纳米成熟制成呢？原本要在高雄设的是二十八纳米的各大一个台积电的厂区。 现在不要了，我们改做三纳米的，对不对？说要做高阶发展，这老师听到就觉得很有意思。我们我们不去怀疑政府的决心了，好吧？政府一定是要发展高雄，这个没有问题。但是你二十八纳米的耗电量跟三纳米的耗电量那是天壤之别， <coughs> 天壤之别。那么高雄有高雄，他有这个能力去有这个电去供养这三纳米的厂吗？嗯， 而且老师刚刚讲到了，只有台积电所耗的电，我没有说到其他厂，比如说你还有封装测试、LED 记忆体厂、面板厂，这么一大堆拉萨波路的一些所有的一些高科技群做的周边配套，他们都不需要用到电吗？台湾其他各大工业，比如说熔炼、冶金这些，需不需要电呢？电路板的一些东西需不需要用到电呢？这些老师也没有算在内。各位夏天吹的冷气、冰箱呢？今天是凉快了，昨天呢？ 对不对？热死你！你不开冷气，你就热死吧，是不是？所以超出核能发电部分，我们当然就是用火力发电，用力的给它燃烧。我们如果没有核能，但是我们还有废，各位说对不对？所以如果核市场它没有被封存啊，马英九没有这个昏君把它封存起来，那么核市场它一年可以发电多少呢？ <coughs> 它一年就可以发两百二十亿度电，等于一个核市场。 去照顾整个台积电是没有问题，然后其他的发电量就给其他的工业、民生发电那是绰绰有余的事情。那当然，我们也可以不用涨电价，我们的电发电的发电的价格就不用涨，那么我们的民生物资的稳定当然也会做到很好的保障。而在这种情况之下，各位如果觉得高雄真的改为三纳米或是更精密的厂，那么高雄的电力还可以北送吗？哦，各位要知道。 高雄的电力是是发展发电出来之后，是有往北往到彰化，往到台南，往到台中去运送这个剩余的电力，维持我们整个国家的电网运算。但是如果你把半导体发展那个地方，他们本身用电就已经不够了，什么新达发电厂啊，或者等等之类的发电厂系列，他们应该就没有这么大的实力去说，我可以给完半导体之后，我还绰绰有余的跟现在一样。 把电北送哦，给北给那个中南部，甚至是中部那边的所需要用到的电力。那如果 <coughs> 本来就需要它的电力北送，我们才能够才能够运转到我们现在所需要的电力。那它那个盖好之后，那怎么办呢？是不是就真的出现问题了？所以说这个这个，你说那在高雄干半导体厂，这个炒地价是可以，的，但你真的能够运能不能够运作，它是不是一个真实的？ 效果其实这个老师有问号啊，我不用质疑我们的政府，我们是坚决支持党跟支持政府的好不好？不要说什么选举到了老师在唱衰，那我们执政党，没有，我是支持政府支持党的，好吗？而台湾只有这些发，只有只有核能发电，只有火力发电嘛，也不止了哦。我们还有风力发电，我们还有一些很多的水力发电。那台湾的风力发电啊，其实也不差哦。我们一个大风车啊，大风机关啊，对不对？一年发电也是蛮多的。 哦，它一个大风机关、大风车啊，一年可以发电的金的额度是六百万度电啊，一个大风车哦，它可以发到六百万度电，所以说是很多的东，很多的电，而且它就是绿能嘛，对不对？那么既然可以发这么多的电，那我们多盖一万支风力发电可不可以？哎，这样总行的吧？我们用大风机关去不断的用风力啊，不断的去给我们源源不绝的电力，我们是一个绿能之岛，对不对？不行，为什么？因为台湾有了风场。 也只有二十个风场，你二十个风场，你盖不了一万只啊，对不对？呃，所以说那个是没有办法的事情。而台湾现在有多少的风电发玻璃发电的机组呢？大概目前老师所知道的，大概也就三百九十六只的大风机关，就是那个那个那个那个大风车，是不是？所以说它一年最高的够发电多少呢？也不少哦。刚才讲的一一只可以六百多万度，那一年它可以发到二十二亿度电。 因为台湾能够发电的地方是少，但是有些地方风大，有些地方风小，所以说它发电是有限的。但如果没有风呢？你也不是是说你很稳定一直在发，因为你总是有没风的时候啊，对不对？那么发电有限，那最干净的核能核市场又被政治力搁置，那么即使不缺电、不停电，松鼠猴子不去拔电线，台湾的电力就是有上限，对不对？现在已经预测二零二五年肯定是缺电。 好，其实现在有没有缺啊？你现在事前不是爆出来你二十六度以上要罚款嘛，对不对？罚的比酒驾还严重，对不对？吹冷气都有罪的，你看看。当然后来民意的关系，他现在搁置，那不代表他不会再做啊，是不是？那如果你电力本身就是有限的，你也没办法去说我用火力发电就可以完全的克服这个问题。火力发电你烧的是天然气还是煤矿，这怎么发都是对世界不好，对台湾的环境也不好，对不对？我们台南现在刚下，刚刚解除封印。 那妈祖娘娘回去之后，她现在开始下雨，不然你之后再去再次干旱，那我们还得了？是不是？我们就没有水电发电，我们连水都不够，那还电呢？是不是？电如果不够，你半导体如何再进步呢？对不对？那我们没有半导体，那它的赚钱不够，它对内投资也会减少，那我们经济要如何去发展呢？外资看台湾这么高的电价，这么不稳定的能源供应，还有这么乱的一个政治情势，那么他们还愿意去加大投资吗？所以说，现在问题是在哪里？ 问题不是台湾没有发展的空间，而是政治立场的敌视，又让两岸的经贸啊已经面临着搁浅，那个法会不会持续下去都不知道。 <coughs> 加上台湾的出生率也是下降，老年化又有的状况又提升变严重了。如果再这样下去啊，我们不要说完了共产党打或不打，我们自己就可以把自己拖垮了。各位你觉得呢？好，那我们刚刚重点就先讲完了哈，这个就不继续下去，我们重点讲完就可以了，好不好？我们重点讲完就可以了。 哦，那个呃，没有 last day，没有 last day 了。台湾回来探亲安全吗？怕遇到台海战，这探亲当然是没什么问题了，打仗也打不了多久， <coughs> 真的打打不了多久的，那个没有什么太大问题了，好吗？哦，所以这边也多越万一，那没办法，我们用爱发电可以了哈，我们有爱，爱最美，希望相随嘛。哎，万姆谢，呃，现人家为什么把他儿子关进去？选举了，你你你再多说话，你也要进去。哎，这个很多你在这边很好玩的，好吗？ 好，那我们今天不好意思跟各位多借二十五分钟的时间。那一样，我们下周会更新，更新什么呢？我小时想看看老师更新下个月流月总论的。我这里先预测一下也是好事。那重要的事情是下个礼拜的今天哈，下个礼拜的周日我们会公布我们的端午的端午的那个补偿库法会。那老师修就在考虑啊，是不是定额？我们用定额去收哦，因为水喜老师现在已经面临到亏本的状态了。你不要让我半吃半到亏本，好不好？但有些人给的比较多了，但是。 整体来说还有点亏本的状态，好不好？这个你办事办到亏本，这是这是不能够被允许的，好吧？好，开个玩笑，当然还是希望哈大家能够支持老师，好吗？那我们的课程呢，在英则上在暑假之前就正常公布。老师现在测试它的系统啊，录影需要学本身是没有什么问题，因为我本来就是我会的东西嘛，我只是把它写出来，而且教学不用那么多妈妈妈妈烦烦的一些后置嘛，对不对？就告诉你怎么算，哎，这也是一个比较快的方法。 那各位如果觉得是说，呃呃，算了，这个问价也不不好，下次办一个投票，好不好？好，感谢各位今天的参与，我是陈老师，我们下周见。